Dret concursal des del 9 de juliol de l'any 2003 que tenim la llei concursal. Aquesta llei el que va fer era eh, acabar amb tots els processos anteriors de dissolucions o de liquidacions o mm, de recuperacions de societats amb els anomenats eh, processos de suspensió de pagaments i fallides, o les quiebres, eh, en castellà. Aquesta llei unifica tot el procés en una sola.